जिंदगी ने कई सवाल बदल डाले वक्त ने मेरे हालात बदल डाले वक्त ने मेरे हालत बदल डाले जिंदगी ने कई सवाल बदल डाले वक्त ने मेरे हालात बदल डाले वक्त ने मेरे हालत बदल डाले मैं तो आज भी वही हूँ मैं तो आज भी वही हूँ जो मैं कल था बस मेरे लिए लोगों ने अपने ख्याल बदल डाले बस लोगों ने मेरे लिए ख्याल बदल डाले